Devi Uri Porito Mere Anu Lavan Mahesh edit I love you Tar mar pyare wa chehdi war dhako de Tar mar pyare wa chehdi war dhako de Edit Mahesh Edit Mahesh Nargave Nargave Shapur par jamane yu geli down Nedi vanedi jaye wa Jaman khane thagine bula vanedi vanedi jaye tu